نحن الآن في بلاد اليمن حيث الطبيعة الجبلية الساحرة فهيا نقترب لنرى ماذا يحدث خلف أسوار هذه الحديقة اذهب بسلة يا حسان إلى جارنا الفقير عبد الله فهو مريض ولم يستطع الحضور لأخذ نصيبه من الصدقة سمعا وطاعة يا أبي فهذا يسعدني كثيرا هذا كثير يا أبي أنت تضيع ثمرة جهدنا على هؤلاء الفقراء نعم يا أبي ألسنا أولى بهذه الثمار؟ نبيعها ونربح منها؟ نعم يا أبي يكفيك انك تخرج زكاه مالك لا يا ابنائي فالله يبارك لنا حين نعطي الفقراء حقهم يوم الحصاد الا ترون كل هذا الخير وتلك الثمار انها البركه البركه يا ابنائي ولكن ألا يكفيك يا بني أننا نأخذ ما نحتاجه طوال العام ونبيع ونربح ذروا يا أولادي فقد جعل الله للفقير حقا في أموالنا وإذا ضيعناه أضاع الله ما في أيدينا من خير ولكن لو بعنا هذه الثمار كلها سيصبح لدينا حدائق كثيرة و... هيا هيا لا أريد كلاما آخر فدعاء الفقير أفضل عندي من حدائق الدنيا وثمارها هيا يا ماهر هيا يا شهاب أوصلا هذه السلة إلى حمدان الكفيف إلى متى سيظل أبي يضيع علينا ثمرة جهدنا؟ ألم يكن يكفي نصف هذه السلة؟ أوف إنها ثقيلة جدا تفضل يا عمي عبد الله هذا نصيبك من ثمار حديقتنا بارك الله لكم فيها وأطعمكم من ثمار الجنة وجزى الله أباك خيرا عن فقراء مدينتنا إنه لا ينسانا ولا يبخل علينا بما عنده من رزق الله اللهم وسع له في ماله وبارك له في أولاده آه يا أبي لو رأيت العم عبد الله وفرحته بالثمار لقد رفع يديه إلى السماء وأخذ يدعو الله لنا بالبركة ولما لا يرفع يديه؟ ألم يأخذ سلة من الثمار التي لم يتعب في زراعتها ولا جنيها؟ اللهم لك الحمد هيا يا حسان أخبر إخوتك ليعلموا من أين تأتي البركة إنه الدعاء يا لا نريده أن يخبرنا بشيء أنا ذاهب لأنام أنا متعب حسان شهاب حسان شهاب ماذا حدث؟ أسرع فأبوكما مريض جداً اذهبا إليه بسرعة وأنا سأحضر الطبيب وألحق بكما لقد جمعتكم اليوم يا أبنائي لأمر هام فأنا أشعر أنني سألقى ربي قريباً وقد لا تطلع علي الشمس نسأل الله أن يعطيك الصحة وطول العمر يا أبي يا أبنائي أوصيكم بالفقراء خيرا فما لدينا من خير وثمار هو مال الله وقد أخبرتكم كثيرا من أين تأتي البركة <coughs> لا تتفرقوا ابدا وكونوا يدا واحده وكونوا ايضا للفقراء كما كان ابوكم <coughs> ولا تحرموهم حقهم في ثمار الحديقه انها انها جنتنا وجنتهم ايضا سنفعل ما يرضيك ومات الأب الكريم بعد أن أوصاهم بخير وصية وحزن عليه أبناؤه وكل فقراء المدينة وقفوا يدعون له بالمغفره لقد نضجت الثمار يمكننا الآن أن نجنيها فقد أشرقت الشمس وهذا هو أفضل وقت لا ليس اليوم سنجنيها غدا ولماذا الغد؟ اليوم مشرق جميل والثمار تكاد تنطق على الأشجار قلنا لك في الغد هيا نسرع ونغلق أبواب الحديقة خلفنا قبل أن يأتي الفقراء ولماذا نخاف من مجيء الفقراء؟ ألم نعد أبانا بأن نعطيهم حقهم؟ سنتحدث في هذا الأمر في البيت هيا بنا أغلق الباب آه. جيدا يا ماهر لا نريد أن يدخلها أحد كيف حالك يا عم عبد الله لا تنسى أن تأتي لتأخذ حقك في الثمار بارك الله فيك يا بني ورحم أباك هيا يا حسان ليس هذا وقته لقد كتبت لكم كشفا بأسماء الفقراء الموجودين في حينا والذي تعود أبي أن يعطيهم ثمارنا وأضفت أسماء أخرى تستحق ال ماذا تفعل؟ هل جننت؟ أعطني هذه الورقة ولكن ولكننا وعدنا أبي اصمت أنت يا حسان فشهاب عنده حق وقد آن الأوان أن تكون كل ثمار الحديقة من حقنا ولكن يا إخوتي إذا فعلنا ذلك فمن أين ستأتي البركة؟ قد نخسر كل شيء هذا إغضاب لله لا لن نعطي الفقراء شيئا وستقسم معنا على ذلك لن أقسم على شيء يغضب الله لا تكن خائبا يا أخي نحن لا نريد أن نغضب الله فسنجمع الثمار ونبيعها وعندها سيكون لكل منا حديقة ينفق من ثمارها ساعتها كيفما شاء هل تحاولان خداعي؟ لا لن نخدعك وحينما تكون لديك وحدك حديقة جميلة أنفق كيفما شئت هيا يا أخي سنقسم كلنا على ذلك الاتفاق نعم سوف نتحرك من هنا في الصباح الباكر قبل الفجر وسنجني كل الثمار لن نترك للفقراء شيئا ولكن ولكن ستقسم يا أخي ستقسم يا حسان تذكر يا أخي لقد أوصانا أبونا ألا نختلف ويجب ان نكون يدا واحده لا تتفرقوا ابدا وكونوا يدا واحده حسنا ساقسم لكما اقسم على ذلك نعم سنقسم كلنا وسنصحو في الصباح الباكر ونذهب الى جنتنا ولن يدخل الجنه علينا مسكين نعم لن نترك لهم شيئا هيا إلى النوم فأمامنا في الصباح عمل شاق ما هذا؟ كادت الشمس أن تطلع هيا هيا قم يا حسان هيا يا ماهر ولكن الشمس لم تشرق بعد لا تتكاسل يجب أن نخبئ المحصول قبل أن يستيقظ الفقراء شش لا نريد أن يشعر بنا أحد ونحن نتحرك لقد اقتربنا من الحديقة يجب أن نغلق الباب جيدا لا نريد أن يدخل فقير واحد علينا سأغلقه بنفسي فقد أحضرت هذه السلسلة من أجل ذلك <laughs> ما هذا؟ غير معقول لا حول ولا قوة إلا بالله أين ذهبت حديقتنا؟ أعتقد أنها لا زالت في الأمام لا يمكن أن تكون هذه هي مسكين صاحب هذه الحديقة لقد ابتلي ببلاء عظيم ماذا أرى؟ أليست هذه حديقة جارنا؟ بلى أنا أعرف أسوارها نعم إذا حديقتنا هي هي هي المحترقة <laughs> لا غير معقول أين ذهبت الثمار؟ ضاع تعبنا وانتهت أحلامنا واقسم الاخوه على اكل حق الفقراء في الصباح الباكر فاتاهم امر الله وغضبه ليلا وهكذا صارت جنتهم سوداء متفحمه بعد ان كانت مليئه بالثمار والخير لا انها هي حديقتنا فهذا عقاب الله الم اقل لكم هذا غضب الله لقد حرمنا من نعمته حينما بخلنا على الفقراء صدقت يا حسان لقد حرمنا الله نعمته لقد ظلمنا الفقراء ومنعناهم مال الله الذي آتانا إياه لقد طغينا فأرانا الله قوته فلنتب على الله ونستغفره ونعاهده نعم نعاهدها على أن نعطي الفقراء حقهم فربما تاب علينا وأبدلنا بتلك الجنة المحترقة خيرا منها تبنا إليك يا ربنا تبنا إليك يا ربنا الحمد لله لقد نضجت الثمار من جديد الحمد لله سنجنيها في الغد إن شاء الله لا لن ننتظر إلى الغد هيا نادوا الفقراء ليأخذ كل منهم حقه فقد تعلمنا الدرس جيدا وعلمنا من أين تأتي البركة بسم الله الرحمن الرحيم كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون